sakamakon zaɓe baba atiku ya kawo katsina da ƙuri'a 389 jara musu hankosa gashi nan 69 peter obi gashi nan babola ahmad tinubu 1182. haka zalika baba atiku ya kawo yoba da ƙuri'a 198 ga na babola ahmad tinubu ga na peter obi ga na kuma injiniya rayu musu hangosu Baba Atiku ya ƙara kawo Gombe da ƙuri'a 319 tazararsa da Babola Ahmad Tinubu wajen 150 da 'yan kai, kunci 170. ga ƙuri'a Peter Obi ga kuma na injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Babola Ahmad Tinubu ne ya kawo Ogun State da ƙuri'a 341 sannan na Baba Atiku 123 ga na Peter Obi da kuma injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Peter Obi ne ya kawo Lagos da ƙuri'a 582 Babola Ahmad Tinubu ya kawo da ƙuri'a 572 ga injiniya Rabi Musa Kwankwaso ga kuma na Baba Atiku a gefe. sai kuma jos peter obi ya kawo ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari da ishirin da biyar gashi nan da sauran ba ma kaɗan ba sai kuma ekiti kowa ya ga ekiti jiya har yanzu dai collation center bata fito ta faɗi waɗannan sakamakon da bakinta ba an tattara su ne kawai a state level an miƙa kafin su ayyana da bakinsu a post na gaba allah ya samu Dino Mela ya tashi ya kalubalanci shugaban INEC ɗazu-ɗazun akan yana faɗo sakamakon da bai daidai da abin da yake a takarda ba. Sannan cikin zafin murya ya gaya shugaban INEC cewa kada a kuskura a ci gaba da karɓar sakamakon wasu jihohi har sai an gama har sai an magance abin da ya faru a Ekiti domin yana zargin da cewa an yi overvoting a Ekiti. Shugaban INEC ya buƙaci da ya je zauna domin yana kawo tashin hankali a wajen a inda ya ce ba tashin hankali yake kawowa ba a matsayin shi na ɗan ƙasa kuma ejent ɗin PDP yana da damar ya ƙalubalanci abin da ke faruwa. a takaice dai bara ku ji daidai wajen da kunnen ku ba za a ci gaba ba ba You are now, being disruptive kun ga PDP ta zaratto akan wani kun goma shi dan PDP ne to a ƙarshe da ya Allah ya Allah kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a Najeriya ya Allah ka ba mu shugaba na gari Allah ya samu dace that is what the You are not being disruptive of the process. Not, I am not being disruptive. I'm asking okay. what is uploaded is Next, um, score, please. After the presentation, then we'll come back to the issues you've raised. Let's take the next step. We are saying that let him declare that what is uploaded is what he's going to present. Baba Bola Ahmad Tinubu ya kawo Ekiti da tazara mai nisa wannan shine sakamako na farko da INEC ta tabbatar kun gani ADC dubu apc dubu ɗari biyu da dubu ɗaya labour's party dubu goma sha ɗaya nnpp ɗari biyu da sittin da hudu pdp dubu tamanin da tara ga kuma valid votes rejected votes total votes na hanzari ba gudu ba a tsarin constitution na najeriya ba wai yawan ƙuri'u ne kaɗai yake sa mutum ya zama shugaban ƙasa ba har sai mutum ya samu bi bisa uku na ƙuri'u sannan kuma ya samu wanzuwa a kowane sashe na najeriya ko da kwaɗan takara ya fi kowane ɗan takara ƙuri'a inda wannan bi bisa ukun da kuma wanzuwar ba samu ba za ta yawa ma a sake zaben sabida aka. to tambayar ta rake gare mu cin a cikin waɗannan takara wanne ne kuke ganin zai iya kawo bisa uku kuma bi bisa uku sannan kuma ya wanzu a kowane sashi na Najeriya Allah ya samu dace takaitaccen bayani akan abubuwan da suke faruwa yau dinnan, INEC ta yi suspending din mazabu 141 sai zuwa gobe za a yi zaben a garin Bayelsa wannan ya samo asali ne sakamakon faɗan da aka yi a wajen aka hana zaben ya tafi yadda ya kamata mutane da yawa sun ce in dai haka ne abin ya kamata INEC a ba a kansile duk waɗannan mazaɓin da aka hana mutane su zaba abin da suka ma da kuma wanda aka yi harba ba aka yi faɗa dinnan. a wani bangaren kuma hayaniya faɗa da kuma kici-kici ya balle tsakanin ma'aikatan zaɓe da kuma 'yan gari domin kuwa hukumar INEC har yanzu ba su yi uploading ɗin sakamakon zaben da aka yi online ba kamar yadda aka yi alkawari da su idan ba ku manta ba dama an ce sakamako online za a sake shi kowa yana gani amma shiru kake ji malam ya ci shirwa a wasu mazaɓin ku na Najeriya ma'aikatan zaɓe sun yi lattin zuwa wajen zaɓe wanda hakan ya saba wa dokar INEC idan ba ku manta ba kuma shugaban INEC ya ce in dai ka ka hau kan layi kafin bi da rabi to za ka yi zaɓe da dare to kuma waɗanda ma'aikatan zaɓen suka zo karfe shida fa ya za a yi da su yanke muku dogon labari ya koma ga jirage har yanzu akwai mazaɓin da ake zaɓe a halin yanzu a yanzun nan to Allah subhanahu ta'ala ya da mu alheri ya ganar da mu alheri Allah samu dace Peter Obi ya kawo Lagos garin Babola Ahmad Tinubu injiniya rabi musa hankwasa kuma ya kawo garin kano baba atiku ya kawo garin adamawa shi ku baba bola ahmad tinubu ya kawo katsina maza baba buhari wannan result ne ko sakamako ne da masu lissafi suka lissafa wato analyst duba ko la'akari da sakamakon da ke hannun mutane a halin yanzu kamar yadda na gaya muku ba daga ainihin yake ba analysis ne suka haɗa sakamakon da suka gani a online da kuma sauran kafa suka haɗa suka fitar da wannan sakamakon to kuma ku yi la'akari da sakamakon da ku gani a online da kuma sauran kafa da mazaɓarku shin a cikin 'yan wanne kuke ganin zai kai labari Allah ya samu dace karfe tara na dare har yanzu a kowanne suke kan layin kada ƙuri'a a unguwar galadima da ke bauchi state sai dai torchlight ga duhu ba janareto ga datti ga kura to duba da irin waɗannan mutanen da suke kan layi cikin dare suke so su zaɓi shugaban ƙasa su zaɓi 'yancin su zaɓi su yasa mutane da yawa suke cewa ya kamata INEC ta ɗauki mataki akan waɗannan mazaɓan da take mazaɓar da take Lagos da kuma wanda take Anambra wanda aka hana mutane zaɓen waɗanda ba ɗan takararsu ba in dai aka yi amfani da wancan sakamakon aka kirga da shi to gaskiya ba ya waɗannan mutanen adalci ba an ci za a gama zaben nan baki ɗaya ba a yi kone-kone a arewacin najeriya ba kwatsam sai labari ta so a daga garin gusau da ke zamfara da cewa 'yan ta'adda sun yi kone-kone sun yi ruguje-ruguje sun tarwatsa masu zaɓe a wata mazaɓa da ke damba gusau zamfara har yanzu dai wasu 'yan najeriya suna kan nuna fushin su ga hukumar inec domin har yanzu an ƙya ɗora sakamako online kamar yadda aka yi alkawari Dora sakamako Allah yana da matukar muhimmanci domin zai ɗauki hankalin mutane daga kallon jita-jita. Wasu mutanen suna da kangaren suke haɗo sakamakon ƙarya. To Allah ya kawo kwanci hankali zaman lafiya da kuma shugaba na gari a ƙasarmu Najeriya. Allah ya samu dace. mun waye gari da mummunan labarin gobarar da ta faru a kasuwar Monday Market da ke Maiduguri. A halin yanzu mutane sun yi asarar biliyoyin kuɗi a wannan kasuwa. Kun ga yadda wata take ci, lallai tashin hankali ya kai tashin hankali ka tsaya ga kayan sana'a ka kayan jarinka suna konewa babu yadda za ka yi. idan kana so ka tausaya musu ka gwada sa kanka a matsayin su ka ga idan kai ne kayan ka suke konewa a kai ya za ka ji ya za ka yi kuma babu yadda za ka yi wasu mutanen na alakanta abin da ke faruwa a kasuwar da siyasa a halin yanzu dai wasu mutanen na alakanta wannan gobarar da musabbabin gobarar da kuma siyasar da ke faruwa a halin yanzu amma dai magana ta gaskiya shine labarinsa an wani an wani ne karshe zai iya zama an shiɗa ne domin babu tabbas rahoton da ya riske ni a halin yanzu kuma shine yan kwana-kwana sun ci nasarar kashe wutar da ke ci Allah ya saka gwamnan Maiduguri gwamna Baba Gana Umar Zulum ya yi wa duka 'yan kasuwa wanda abin ya shafa alƙawarin zai ba su naira biliyan ɗaya wanda ya ce zai haɗa kai da Baba Buhari domin a biya su tallafi. to mu dai ba abin da zamu ce shine Allah subhanahu wataala ya maiwa da duk wanda ya asara a cikin wannan gobarar da alheri shin me ra'ayinku na wannan gobara Allah ya samu dace wasu mutanen na zargin da cewa akwai ma'aikatan INEC da aka haɗa kai da su domin a yi magudin zaɓe. na farko video suna faman yawa na wani ma'aikacin INEC yana shigar da rubutu yana shigar da sakamako manually ba tare da ya amfani da abin da Vivas ta kawo masa ba wanda tuni mutanen wajen suka ce masa akan me zaka na shigarwa da sakamakon da ba haka bane ba ba za ku ji da kunnen ku What he's doing now is not correct. He's entering manual results and it's not what he did at the polling unit. Yana shigar da abin da ba shi muka yi a polling unit ɗinmu ba, a mazaɓarmu mu ba. na biyu bidiyo suna ta faman yawo na wani dan sanda da yake cakuma ballot papers a inda mutane wajen suka rawaito da cewa yana ya galgala su ne wannan abu ya faru a Lugbe ne abinda ban tabbatar ba shine na san dai an yi tashi hankali a Lugbe shin yana kwato ballot papers daga wajen yan ta'adda da hukumar shi ke yayyaga su da hannun shi wanda su iya tabbatar da wannan abun su ne wanda suke a wajen Na uku an gano ko in ce an hango ballot papers a saman kwanon wani gida a zuba ne ko a ina ne ba ku ji da kunnen ku. a ƙarshe dai hukuma sai da suka kawo sama suka sauko da ballot papers din na gaba video suna ta faman yawo na wasu 'yan bautar ƙasa ma'aikatan INEC suna damba a tsakaninsu akan kuɗi har sai da soji suka suka fitar da su daga wajen harabar zaben na gaba cidin ma presiding officer ce ita ma ma'aikaciyar zaɓe ce nan wanda ta fito ta nuna obi must win take cewa ta kwana wajen zaɓe ta faɗa abubuwan da suka faru a inda ya haramta ma'aikacin zaɓe ya ɗauki ɓangare ɗaya sannan a garin Kano yan NNPP sun kama SPO na shirin karɓar ya ma karɓi dola daga hannun ɗan siyasa kun gani daga baya suka ce mai da ita bara ku ji da ku an turo ka ne ka zo ka kuɗi dala dala ce a hannunka tana cikin bidiyo ɗina ka gane ko na da ita inda ta fito Acho shi ele crava don haka muna kira ga hukumar INEC ICPC ESC duka wata hukuma mai faɗa a ji a Najeriya da dan Allah da Annabi ai mana adalci mu 'yan Najeriya shugaban INEC ya yi sanarwa akan sakamakon shugaban ƙasa da kowa ya kamata ya saurara a inda ya ce an ɗaga karɓar ko tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa sai zuwa karfe shida na yamman yau mutane su guji amfani da kuma yaɗa sakamakon da su gani a online a halin yanzu domin yawancin sakamakon da kake gani online mutane suke haɗa su akan kansu bugu da ƙari ko ma sakamakon na gaskiya ne mutanen nan ba sa postin sakamakon da bai burge su kuma sakamakon zai musu daɗi ba sannan kuma wasu suna zaune a gida a kan gadon su masu yaɗa sakamakon ƙarya domin su je post yawa da mutane hankali ta inda al misali idan ka ji an ce kaduna ta kawo pdp idan ka ga kuma inec ta ce ba pdp shi ta kawo kaduna ba hankalin ka zai tashi ga zace an maka magudi dan haka inec ce kaɗai take da damar ta saki sakamakon zaben da kowa ya kamata ya yarda da shi ba wani mutum ba kuma wasu 'yan siyasa na daban ba amma duk da haka fa muna buƙatar hukumar INEC ta fito ta mana bayanin dalilin da yasa ba a saki sakamakon zaɓe online ba kamar yadda aka mana bayani cewa za a dinga saka Allah ya kawo hankali zaman lafiya shugaba na gari da komai mai kyau a Najeriya Allah samu dace A garin Anambra kuwa masoya Peter Obi sun hana kowane ɗan jam'iyya zaɓe in dai ba ɗan jam'iyyar Labour Party ba. wannan mutumin da kuke gani dan APC ne saboda ya zaɓi APC aka rufe shi da duka aka kore shi ba dai ku ji abin da suke cewa da kunnan ku tabbatar da aka tambaye su kun ga me suka ce na Lagos People's Tatam in Lagos ne suka fara ba iya kana ka tsaya ba naga ga ɗan PDP da aka tattallawa mari saboda ya ji zaɓen PDP hukumomin najeriya tun da kan inec din efcc icpc sojoji 'yan sanda ma'aikatan zaɓe da kowa da kowa suna ƙoƙari mu ma mun shaida Allah ya saka muku da alheri you are doing a selfless service amma dan Allah dan annabi a taimaka a je a kwato wa waɗannan mutanen yanci su da aka nasu zaɓa abin da ransa yake so kowane ɗan Najeriya yana da dama da right da opportunity da dama da ra'ayin ya zaɓi wanda ya ga dama ta san da ya ga dama a yadda ya ga dama dan Allah ku ci gaba da taimaka mana Allah saka muku da alheri mun gode abubuwan da ke faruwa ranar zaɓe har zuwa yanzu a takaice. 'Yan ta'adda sun ci nasarar faffasa akwatin zaɓe, wargatsa 'yan zaɓe da kuma tarwatsa kowa a wajen taron a garin Benin. Ba iyaka Benin bane kawai hakan ya faru, hakan ya faru a Surulere Lagos har da amfani da bindiga. A Kogi Central ma an kama wasu matasa da bindigogi sun je sun hari 'yan zaɓe, sun jiwa wasu ciwo kuma sun tarwatsa 'yan zaɓen. Abubuwa makamancin haka sun faru a Lugbe, Gwagwalada da ke Abuja, a takaice da duk girman Kano har yanzu ba a kawo wani report ko wani bayani na cewa an yi wani fada ko tashin hankali ko kuma yan ta'adda sun je sun warga wani waje ba abin tambaya anan shine su ya suke wannan ta'addancin kuma meye manufar su mu je zuwa an kama AFC sun ci nasarar kama wata mata da katin zaben mutane goma sha takwas ba iyaka nan ba ta karba account number ɗinsu da kuma da nufin za ta tura musu kuɗi sun mata aiki kenan duba da cewa ma'aikatan INEC ba su je wasu mazaɓan ba polling unit da wuri ba shugaban INEC ya fito ya cewa eh an san da haka ba su je ba amma in dai har ka samu kana kan layi kafin karfe biyu da rabi to ba za ka ba wajen ba duk dare sai ka yi zaɓe a wannan map ɗin kuma za ku ga duka garuruwan da aka ce an yi samu ɗan tashin hankali a harkar zaɓen nan ko in ce ana kan samun tashin hankali a garin da aka sai zaɓa ƙuri'un mutane a inda aka takura wa mutum ya zaɓi wanda baya so a inda aka yi faɗa da kuma sauran makamancin haka Shin a ra'ayinku ko a tunaninku su waye kuke ganin da cewa suna da sa hannu a wannan faɗan da ake na faffasa akwatunan zaɓe a Najeriya? Allah ci gaba da kawo kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a Najeriya. Akwai abubuwa da suka faru haɗa zuwa nawa. ta'adda da ake zargin yan apc ne sun hana kowa zaɓar kowar jam'iyya a wata mazaɓa da ke surule da lagos idan har ba apc ba bara ku ji da kunnen ku If you don't go your house. Nobody wants to come here. Go house, go. If I see you vote another, I will go look out. If I see you vote another party, go ahead and a takaice dai wani yake ba wanda suka zaɓe yake cewa idan har ba apc za ku zaɓa ba ku koma gida idan har ya zo sai ya je ya duba ya ga me ku zaɓa idan har ya ga ba ku zaɓi apc ba to ga sunan mazaɓar Fihintola Giwa Street a Guda da Lagos State. A Kogi State kuwa Natasha kowane ko a ɓokici ban iya faɗan sunan da kyau ba ta kira ka tafila an je an binne ramukan da ya haɓe lesa aka haƙa akan titina da nufin kawo 'yan garin tsaro. abubuwa suna ta faruwa ma a bidiyo na gaba Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya Allah ya sa mu dace asan da na bar abokaina na wance su far shakikaina na bar wata da 'ya'yana na tashi na bar makwancina na zabura kan takarduna na cikin rubutuna soyayyar nan ta annabi ce ke canza mun kamannina matattu, fara saukar salatin sai ta kula.